哎，欢迎收看《天天开心》啊！六月二十四号及时更新。啊，今天我们有干爹哦，会鼎盛公益财经是一个最专业的一个经营团队哈。如果你身边有朋友在抛股，亏了还是赚了，在投资里面会不会常烦恼？该买还是该卖？买了就跌，卖了就涨，空手就赢，那怎么办？我告诉你，会鼎盛课程会帮到你。 哦，这课堂是跟乐透老爹的频道的赞助商，二十年的股票专业经验，集合港澳台的股票专家，帮你股民解答疑惑，深度挖掘背后的玄机，帮你躲避风险，把握机会，从新手到高手轻松入倍增呐！哦，原价值四千八百八十的专业。 专专家在网上教课程，现在免费哦，送给乐透老爹的粉丝前五十位，扫码加赖的粉丝就可以得到商业大佬的免费指点，还不赶快加下去哦！赶快，赶快，赶快！好，我们来聊到，就是说今天的呃，应该说昨天开的一个号码哈，零八一五二五三一三八哎。 昨天晚上七点直播的时，有同学、有家人，跟他蓝讲，五尾必出啦，啊，啊、老爹讲了，八尾追了快要四五期，哦，也果然给他出来了。诶，如果掌握到的话，砰砰砰砰砰嘞！诶，老爹哈看了一个文章，这个文章我分享给大家，要有信心原则，第一个。 每天醒来告诉自己有信心，我会中大奖，我觉得离大奖越来越近，越来越近。哦，信心我们要有。第二个是什么？你知道吗？要有梦想。老天是每天都跟你们讲梦想，哎，我求求你们，拜托你们，如果你听我的节目，或者是你中了那种就是八百万的时候，记得私赖我。我不是要去抢你钱，我陪你去领钱。那我告诉你，那个手，那个那个程序，程序那个那个。 那个那个手续怎么办？第一个，我妈打电话给台彩。哎，喂，台彩哟，零八丢八八零八丢一亿哦，我，是，然后我跟你讲，我我我我，在我要跟你约在几点，他就会跟你安排。我们约在哈，比如说哦，呃，七月七号哈啊，然后就是我们到哪一家哪一家哪一个地点这样子，他就约你进去那个贵宾厅这样子。进去之后呢，就会拿你的彩券跟你的身份证给他。 核对哦，这个彩券无路，然后核对你是中华民国人，中华人民怎么不不不不中华人中华民国的的那个就是说的的的户籍这样子哈啊，确定之后没有好就核对奖金给你了啊。如果说八百万当然不不跟你讲干话，如果你中一亿啊，像比如说威力才六亿十亿的啊哥，你要不要捐款呐，你叫一叫。 哦，你个你个，没有我自己，我自己自己调配自己所用。好，当你不同意之后呢，他就带你到哪里？带你到一个银行的 VIP，一堆银行银行的那个 VIP 就冲过来了。哥，你要不要定存？哥，你要不要理财基金？我会帮你做人生的规划，就开始跟你讲了一堆的干话，一堆的屁话。那坦白讲啊，如果说本身不是有经商能力的，确实就是让他这样子，让他呃。 做嘛，让让让让他选嘛，对不对？好，让他选嘛，让他就让他推听他的推荐嘛，对不对？啊，如果说我们自己本来就是百万富翁、千万亿富翁，那种那种那种来去自如的，有没有？就不用理他了。好，我讲这简单流程啦，好，耽误太久时间了。但是我相信我们全组看我的台的朋友，你们一定会中。记得带老爹去领奖，老爹不会跟你要五块、十块、一块，绝对一块钱都不会跟你要。我就是想跟你一起参与，分享这个喜悦，好不好？ 哦，我也当台湾第一人，可以进去拍的这样一个家伙。其实我以前有拍，我进去试过啦，哦，但是我是零八百的，啊，那不是我哦，我带领的，啊，那个没没那个我就没有拍啊，真的，我现在发觉我应该把它拍起来，有点小后悔。好来，我们现在来聊这个板路有没有？你看昨天这个零八，这个零八有没有？不失所望啊，它它出来了。 五宝，哦，一五，大概嘛嘎屌屌。二五，我们讲一个时代的，每个人都可以讲干话，但是像老爷录影直播无法讲干话，然后呢，录影呢又直接上传在上面，我也无法去推翻我讲的所有话，但是请去看我上一集留言的这些号码，我觉得都有都有人在问我。 我说真的，这些号码都有人在问我，昨天都有人在问我，我真的觉得有人可以，我们离头奖越来越近，我也希望大家继续加油，好吧？好，OK，我们转过来，我们转到哪里？开始来看今天的一个重点的一个东西。我告诉你，重点直接问老爹，我已经看了今天所有的社群重点牌了，控逃盖一逃， 今天的零字头跟一字头可能可能会开三支以上，火力集中在这里，来兄弟们啊，火力集中在零字头到一字头，应该会猜会应该会中三支三三颗以上，不知道啊，以目前的板路来走势是这样子啦，好不好？好，来我们先看第一个油漆哥一四一五，油漆哥一四一五，好，一四我没讲好啊。 我还觉得旁边的“一三”有机会，为什么？“三一开”有时候这个会跟着走啊，“三一开”也会跟着走，“一五连庄”的几率我不知道，我真的不知道这些高手群怎么抓的啦。哈，好来我们看这王红王红军，哎，也是抓一四，又是一四，有没有？哦、但你也看点，一堆人喊一四，一堆人喊一级一叉一叉啊，来，然后呢？ 主菜一四幺动来一零一零，我觉得没毛病，哦一零我觉得没毛病，哦，再来呢一二一二空一格开一二空一格哦，现在都习惯，要么是两格，要么就是正正负加一哦，这个最近都是这样子抓，来我们看陈晨。 一九二三呐，一九二三来一九江，有无？有，睡不睡？哦，二三不用介绍，二三三二今天铁定封牌。哦，二三三二今天铁定封牌。我们来看这个维尼熊，它比较特别，它抓二八二九，今天很少人抓二八二九，但是哦。 从二八二九的第三期，为什么特地拉出来给大家看？我觉得很奇怪，我分享给大家。二八二九从第三期开始，好，就很多人在二八二九，二八二九，就是第三期啊，这这几开始已经啊。如果说照今天讲，他们已经冲了三期了，英雄杀几啊？我也不知道这二八二九在夯什么。我也他们讲有机会，老爹问到这些高手的时候，我再来，我再来告诉你们。 啊！如果有人知道的话，拜托，好，晚上直播的时候跟我讲，好不好？好，来，零六，哇你看零六七几啊？坦白讲哦，我自己就把零六给写起来，我觉得零六不会开，老弟觉得零六是不会开的，啊，对啊，我被抓了，给你加，来。 哦，我觉得零六是不会开的啦。虽然今天大家在哄零字头了没有？我是感觉零六没亏啊。哦，啊，零九，这个零九没毛病。好了，一七一九，一七一九，今天一七真的会很憨哦。今天一七很憨，你看两期，两期，两期哦。一七今仔是水个练大腿哦，一七一九嘛水个练大腿哦。 哦，一七一九可以，那就四爷哦。来，三四三五，终于有东西可以让我挑战。其实我很想把三四三五列为不出，你知道吗？但是这个三四有没有多起没开？三四多起没开。往走冷牌来讲，今天三如果要走冷牌，三四是会开的。但是今天天气那么热，当然是热牌呀，对不对？ 来，我们是在刀口上舔血的男人。我直接告诉你，三四三五哥我不喜欢，但是我觉得我会被揍。 <laughs> 好，来三四三五我不喜欢，不要说不喜欢了，就老爹的内心比较不推荐。如果老爹今天自己要下的话，老爹比较不推荐。然后是这样子的一个情况。好，来这个嘉伟二七二八那来看里七零八。 其实我应该把三四三五取消掉，为什么你知道吗？这个二七二八有没有？二七哈，我真的觉得他不开。这个二七我真的觉得他不开。二八我不敢讲，但是二七真的绝对不开。来，二七我先你把三删掉。二七。哦，大家耳提面命，最喜欢听老爹的不出牌干话。好，来不出牌，二七。来，下一个。 阿德，请坐专车一四二三二三，不用多，不用说一四也不用说，热门热门再热门哦，二热门热门再热门。来，这个马到成功，这个这个赛马二四三四三四哈，我操，都改尾掉了，我操，改尾了，马掉，最近真的好多人在养二四三四，诶，我现在讲到那个阴风阵阵的，靠，我这个不出牌会被人家打。 对啊，我这个一不出版，哎，你看，连陈建发都说一四三四啊，哎呦喂，要告更小哎，来，男子汉二五二六，二五要连装吗？其实很多人今天说五字头会连装，很多人说五字头会连装，我狂起来，我觉得二五有感觉呢。 他至于二六很难抓，不会，二六不会开，好，二六不会开，二六不会开，对，二六不会开，好来，好，今天不出牌的零六三四三五二七二六，我尽量都是挑连号，然后热门号码凑起来。如果说我要找那种简单的，那就随便买。我觉得今天的二二不会开啊，对不对？我觉得今天的 <laughs> 叉叉叉不会开啊。 不要讲那种干话，我们就是挑最难的，好不好？好啊，时间秀姐就进了，今天拜了。原则上，我们现在直播都细点好了，哦，资讯会比较多啦，哦。但是今天亲子日到底会不会直播？坦白讲，请看我的动态，请在群主，我会在群主上回复给大家。哦，亲子日毕竟要带孩子出去走走，今天天气很好，哦。但是如果没有老爹在，我希望大家都能中奖。 不要忘了要有信心，信心原则。好，我们下周见，拜拜。